السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر اليوم راح استعرض أحدث هواتف شاومي وهو شاومي مي 10 تي برو وطبعا هذا الهاتف يتميز بكاميرا 108 ميجا بكسل راح استعرض لكم بعض الصور اللي التقطتها عبر هذا الجوال وأيضا مواصفاته الكاملة يجي يو اس بي تايب سي وهذا الشحن الخاص فيه كفر وهذه عدسة 108 ميجا بكسل وشغلت الجهاز الحين نجرب سرعة استجابة بصمة الأصبع طبعا زر التشغيل موجود في هذه المنطقة وأول ما نلمسه على طول يفتح شوف ثاني مرة نظام التشغيل زي ما هو ظاهر في الشاشة هو الأندرويد الإصدار العاشر واجهة المستخدم ميوي وهي خاصة بشركة شاومي مركز التحكم عدلوا عليه نقدر نسحب من الأعلى يطلع لنا أو من الزاوية لكن لو جينا من الزاوية الأخرى وسحبنا يطلع لنا الإشعارات معالج هذا الهاتف هو سناب دراجون 865 بمعمارية 7 نانو الرام 8 جيجا ومساحة التخزين 256 جيجا بايت الكاميرا الخلفية فيها ثلاث عدسات 108 ميجا بكسل و13 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل أما العدسة الأمامية 20 ميجا بكسل وحجم هذه الشاشة 6.67 بوصة بتقنيات بلس اف اتش دي وشاومي وضعت في التقنيات الحديثة خصوصا اتصال فائق السرعة الجيل الخامس أو الفايف جي والمهم والأهم في هذا الهاتف ان بطاريته 5000 ملي امبير وهذه بطارية تكفينا لعمل يوم ونصف او يومين اذا كان استخدامنا بسيط جدا اللي يميز هذا الهاتف ايضا انه ممكن يكون بديل لل remote control سواء للتلفزيون او للمكيف او اجهزة اخرى تقبل الاستشعار عن طريق الانفراريد او موجات الاي ار وبسحب لوحة التحكم علشان نشوف وش فيه مواصفات ومميزات طبعا يدعم الدفع قريب المدى او الاتصال قريب المدى ال NFC سواء بنستخدمه في المدفوعات او بنقل البيانات ما بين هاتف واخر بسرعه عاليه. فيه مسح آه، او ماسح الكيو ار كود في خاصيه النوافذ المثبته وهذه خاصيه جميله اعجبتني لما نضغطها طبعا الحين ما راح تشتغل الا اذا فتحنا احد التطبيقات بفتح تطبيق اللي هو جوجل بلاي بعدين أنزل ثاني مرة وأروح على النوافذ المثبتة راح ي... راح يضع لي آه، التطبيق اللي كنت أنا فاتحه في نافذة صغيرة جدا هذا هو البلاي ستور وخليها موجودة نبغى نفتح تطبيق آخر على سبيل المثال فتحنا اليوتيوب برضو هذه موجودة وما تأثرت نرجع ثاني مرة لها وعلى فكرة الهاتف يدعم كافة تطبيقات جوجل منها متجر تطبيقات جوجل اللي هو جوجل بلاي وأيضا الجيميل اليوتيوب وغيرها أما من ناحية الكاميرا راح تظهر لكم بعض الصور اللي التقطتها عن طريق هذا الهاتف وراح أفتحها من المعرض معرض الصور هذه هي كل الصور اللي أنا التقطتها وراح تظهر لكم بشكل أكثر نقاوة وفي خاصية جميلة جدا في هذا الهاتف إنه يشغلنا الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت وراح يفصلنا الشاشة إلى جزئين وعلى سبيل المثال طلعنا إلى رحلة أو لمكان وجالسين نبغى نصوره ونبغى الكاميرا تتوجه علينا وبنفس الوقت تصور لنا المكان اللي أمامنا فبدل ما نبدل بين الكاميرات راح تشتغل الكاميرتين بنفس الوقت سواء الأمامية أو الخلفية وراح يظهر لنا في مقطع فيديو واحد وفي الختام أتمنى أني وفقت في شرح مميزات ومواصفات هذا الهاتف من شاومي أتمنى أنكم تشرفوني على القناة بضغط زر الاشتراك وتفعيل التنبيهات وأيضا متابعتي على حسابي على تويتر هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وفي أمان الله